Good morning. Qui sono le 11 e 2 minuti. Certo, non proprio mattina prestissimo, ma comunque mattina. Mister, master, maestro? O semplicemente... O semplicemente... David Lynch. It's uh, February 14. 2022 and it's um, a Monday here in Naples um, a cloudy morning anzi a rainy morning sta piovendo it's raining and with um, a, a soft wind uh, 57 and 2 Fahrenheit around 14 Celsius and this means that uh, uh, for me non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda come questi giorni, in questo periodo. E come sempre invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto praticamente a dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, come ripeto sempre, ma quantomeno di combatterlo il freddo. Per quanto riguarda il video sui pensieri, eh, come sempre lo faccio separato da questo, quindi occhio se vi interessa. Anyway, as you just see from the window, Absolutely, today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine come ho anticipato all'inizio, Totally Cloud sta anche piovendo, come avete, ha visto lei, avete visto tutti, che dire in questi casi nulla perché non possono cambiare le cose, ma a questo punto speriamo per una giornata migliore domani, quindi uh, this afternoon uh, eh, it'll be going up to, I think, qualche grado in meno, ma potrebbe anche rimanere stabile su questi 57 Fahrenheit 14 Celsius, non credo che you aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine, come ho già detto. Said this, so from the mythical window with the career de curtain, purtroppo inquadratura rende più bella ma comunque è brutta per il tempo appunto, and it's a green roller shooter. And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, great day, him, all the people who follow the channel and the reports. Sì, un saluto veramente a tutti, un saluto particolare, il 25 iscritto che non so chi è, ma comunque lo ringrazio. Forse dopo scoprirò il nome, vediamo un po'. Of ever again, have a great day, him, all these people and everyone too.